Baie welkom by hierdie uitsending. Ons is besig met 'n kort reeks oor die bergrede en vir my is die beeld uit die bergrede uit dat Jesus voetspore trap waarin ons moet volg. Ons het by die vorige geleentheid die voetspoor behandel van die eenvoud van kerk wees. En vandag kyk ons saam na skoonheid of reinheid van binne. 'n baie belangrike voetspoor, maar so moeilik om presies in Jesus se voetspoor te trap. Voordat ons begin, kom ons bid saam. Here, ek bid dat U Gees ons sal lei en die woord vir ons lewendig sal maak dat ons in ons harte en in ons gedagtes hierdie belangrike beginsel van reinheid sal verstaan. Dankie dat U vir ons die spoor trap, dat U vir ons die riglyn gee en dat die Heilige Gees ons in staat stel om U spore te volg. Ons loof en prys U daarvoor. Amen. Ek wil graag twee gedeeltes lees. Matteus 5 vers 27 tot 29. Nou dit is uit die bergrede uit. En dan 'n kort stukkie uit Matteus 15 wat dit vir my baie mooi verduidelik. Nou hier sê Jesus in vers 27: "Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy mag nie egbreuk pleeg nie. Maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg." As jou regter oog jou laat struikel, haal hom uit en gooi hom weg van jou af want dit is vir jou beter dat net een van jou dat jy net een van jou ledemate verloor as dat jou hele liggaam in die hel gegooi word. En dan uit Matteus 15 uit daar ook net so 'n paar verse vers 17 Begryp julle nie dat alles wat by die mond ingaan na die maag toe gaan en daarna uit die liggaam uitgaan nie. Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart. En dit is die dinge wat die mense onrein maak. Uit die hart kom slegte gedagtes, moord, oorspel, onkuisheid, diefstal, valse getuienis, kwaadpratery. En dit is die dinge wat 'n mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak 'n mens nie onrein nie. Ek dink wat verskriklik belangrik is, is dat ons reg in die begin sommer vir mekaar baie duidelik sê wanneer ek skoon wil lewe, wanneer ek 'n rein lewe voor die Here wil lewe, dan kom dit van binnekant af uit. Ek kan dit nie aantrek soos wat ek hierdie klere aangetrek het nie. Dit is 'n hartsgesindheid. Dit is 'n sielsingesteldheid wat in my al hoe meer word deur die werking van die Heilige Gees om skoon en om toegewyd en deursigtig aan God te wees en dat sy liefde ons van binne af na buite toe sal verander. Wanneer Jesus oor skoonheid van binne praat, dan begin hy by die sewende gebod: jy mag nie egbreuk pleeg nie. Nou die interpretasies deur die fariseërs en deur die wetgeleerdes in Jesus se tyd was uit en uit gerig op die uiterlike daad van egbreek. En dit het gesindheid by al die mense wat onder die wet was geskep dat ek kan kyk en ek kan dink ek moet net nie uitgevang word in die fisiese daad van egbreek nie. Met ander woorde, wanneer jy in 'n huwelik is of wanneer jy verloof is of wanneer die vrou die meisie of die man na wie jy kyk verloof of getroud is dat jy nie uitgevang word waar jy 'n seksuele emosionele verhouding met die ander persoon het nie. Die interpretasie doen egter niks aan die welles, aan die ongeregtigheid, aan die onsedelikheid, aan die losbandigheid, aan die onreinheid wat in ons ou natuur is nie. Paulus beskryf dit so raak in Galasiërs 5 vers 19. Die vrug van die ou sondige natuur is losbandigheid, onreinheid, onsedelikheid. So die kyk waarvan Jesus praat is eintlik gevul met welles. En dan sê Jesus deur daai kyk, deur daai gedagte, deur daai begeerte het jy eintlik reeds egbreuk gepleeg en is jy skuldig aan die sewende gebod. Petrus skryf ook daaroor in 2 Petrus 2 vers 14. Hy sê die dwaalleraars se oë is die ene welles en hulle kry aan sonde nie genoeg nie. Nou ek kom uit die mannewêreld uit en hierdie ding is baie baie wesenlik in ons mannewêreld. So om net jou seksuele drange te wil bevredig is eintlik verskriklik selfsugtig. Jy wil amper iemand oorwin, iemand jag en wanneer jy haar het of hom het, dan is jy klaar en het jy jou behoeftes bevredig. Terwyl Jesus sê ware liefde werk eintlik op 'n heel ander vlak. Ware liefde neem die totale persoon se siel, se gees, se liggaam en gedagte. Ware liefde en eenwording in die huwelik is daarop gerig om die welwese, die voordeel van die ander persoon eintlik voorop te stel. Met ander woorde om jouself te kan gee ook op seksuele vlak tot voordeel van die ander persoon sodat julle saam die Here kan verheerlik in hierdie seksuele verhouding. Wanneer ek die kyk van die fariseërs het, wanneer ek die kyk het van solank ek net nie uitgevang word nie dan wag 'n moraliteit eintlik net vir 'n geleentheid om te gebeur. Die oomblik wanneer ek dink niemand kyk nie, niemand sien nie, niemand sal weet nie, dan doen ek die egbreuk ding in my gedagtes of selfs fisies. En dan probeer ek toesmeer en wegsteek en verskoning soek en wat ek baie keer hoor is 'n man is mos nie 'n klip nie. <laughs> nou dit is die grootste leuen wat die bose in jou hart kan plant. Want weet jy wat dit maak 'n verskil onreinheid kontamineer. Dis soos die kiem van die COVID virus wat ander selle aanval en doodmaak, so val dit al jou beginsels en op die ou einde raak onsedelikheid jou hele optrede in die wêreld. Dit raak jou eerlikheid, dit raak jou deursigtigheid, dit raak klomp beginsels waaraan jy nie altyd dink nie. Want ons is van nature mos nou net daarop ingestel om nie uitgevang te word nie. Nou mens kan nie ware reinheid, ware skoonheid van buite reguleer nie. Ja, daar sekerre landswette wat verkrachting straf en ander lelike uitvalle van ons sedelikheid. Maar in die gewone lewe op straat kom mense eintlik met moord weg deurdat hulle nie van binnekant af skoon is, deurdat hulle nie hulle ou sondige natuur kruisig en die geweldige stryd aan sê om dit radikaal dood te maak. Want dit is wat Paulus ook vir ons voorskryf dat ons die sondebegeertes wat in ons ledemate stryd voer moet doodmaak. Dis 'n stryd om lewe en dood, want weet jy wat, wat ek en jy dink vorm reeds aan ons keuses. So dis gedagtes, dis sekere begeertes wat deur die gedagtes versterk word en dit loop uit op die klomp sondige dade en daar's 'n geweldige wye spektrum van onreinheid en van onsedelikheid. So wat Jesus eintlik vir ons vra is laat toe dat die Heilige Gees jou hart verander. Wanneer hy die nuwe verbond vir ons kom waarmaak, dan sê God die Vader reeds in die Ou Testament in Jesegiel 36 dat hy die hart van klip, die ou sondige natuur uit ons sal uithaal en vir ons 'n hart van vleis gee dat die Gees in ons sal werk om ons radikaal anders te maak sodat ek as 'n kind van God kan lewe. En dit is 'n ontsettende groot voorreg. As Paulus in Romeine 12 vers 1 en 2 skryf en sê hy ons moet onsself eintlik vir God gee as lewende heilige offers en ons moenie aan die sondige wêreld gelyk word nie, maar toelaat dat God ons verander deur ons denke te vernuwe. Dit gebeur deur die kragtige werking van die gees in ons. En dan kan ek en jy anders lewe. Dan kan ons anders dink, dan kan ons woorde anders wees, dan kan ons gesindheid anders te wees en ons kan van die ou sondige bestel van onreinheid en vuilheid en waar God se teenwoordigheid nie prakties is nie, kan ons beweeg na rein en skoon in die teenwoordigheid van God want hoe meer ek skoon lewe, hoe meer ervaar ek van God se lewe, God se teenwoordigheid binne in my en hoe meer kan ek met God se liefde gevul word. En God se liefde is nooit op myself gerig wanneer ek goddelik liefhet is dit altyd na buite toe tot voordeel van ander mense nie nadeel nie. So ek kan bid dat die Gees hierdie onvoorwaardelike liefde van God al hoe meer in my lewe sal maak. Dit vra dat ek en jy God vertrou met ons hele lewe. Dat ons die beheer van ons denke ook aan die Here gee en dat ons bid dat die Here ons oë sal skoon maak dat ons van binnekant af rein sal word onthou wat Matteus 15 sê ons woorde ons sondige dade alles kom van binne af uit die hart uit en ons kan God voortdurend vra Here gee my vandag 'n nuwe hart sodat ek skoon kan lewe en die mense met wie ek in aanraking kom kan beïnvloed om saam met my skoon te lewe. Ek hoop dat jy verstaan hoe belangrik dit is in jou verhoudings om in hierdie spoor van Jesus te trap. Ek wil elke manmens uitdaag, elke vrou wat daar is uitdaag om te kies vir nuwe denke. Om te kies soos wat Job byvoorbeeld in Job 31 sê, ek het my pligtig verbind om nie na 'n meisie te kyk en haar te begeer nie. Dalk moet jy God vra dat jou hart, dat jou oë dat jou gedagtes tot bekering kom sodat hy jou van binne af kan skoon maak want dit wys in hoe jy mense van ander geslag rondom jou hanteer trop in hierdie voetspoor van Jesus en jy sal gelukkig wees in al jou verhoudings al jou naby verhoudings jou huweliksverhouding jou ouer kind verhouding jou verhouding met mense oor die breë spektrum om skoon te wees is die moeite werd dan kan jy ook met selfvertroue in die wêreld lewe kom bid saam met my hemelse vader Dis so moeilik om reg te kry om ons gedagtes te beheer. Daarom wil ons dit maar net kom onderwerp aan U. En ons wil bid Heilige Gees dat U ons gedagtes nuut sal maak, dat ons anders sal kyk, anders sal dink, anders sal optree teenoor die ander geslag. Vader, daar's soveel suggestie in die media. Daar's soveel suggestie in die wêreld waar advertensies heers. Daar's soveel suggestie in die klere wat mense aantrek en die programme en die films wat gemaak word. En ek bid Here dat U ons sal laat kies om van binnekant af skoon te wees help ons deur die kragtige werking van u Heilige Gees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. As die Here wil, dan praat ons volgende week verder. Mm -hmm.